こは認めない学園愛人女の方が強いこの状況世界観をれは知っている本当はゲームのシナリオに関わりたくないんだけどダンジョンって宝箱とかもあるんですよね 誰が置いたんでしょうか許すも何も私が追い出そうとしているわけではないいくら婚約者でもそこまで干渉されるいわれはないあの主人公じゃないマリエを一番愛しているのはこの俺だ私は殿下のために育てられてきたなぜなのだはあ図に乗るんじゃないわよ平民風情が俺あいつら嫌いなんだよね 上から目線で説教するのはどんな気分だもう最高の気分だよ格下に見ていた相手に負ける気分はどうですか王子様貴様何なのよあのモブはどうして私の計画を狂わせるのよさっさとかかってこいくっさー騎士道のかけらもないやったか一撃で仕留めてやるバレットファルト確かにあの5人は強いですよ でも学園ではでしょなあ情報って集められるか可能ですがスリーサイズなどの情報は教えませんよアンジェリカさんのは知りたい却下します